Carolina, ¿qué puedes decir eh, sobre el aviso que sale en las películas eh, de que la, piratería es un delito tan grave como robar o matar? Hay mucha gente que se deja impresionar por eso y bueno, eh, quizás algunos piensan que ambos son delitos, pero equipararlos de la misma forma. No, yo estoy totalmente opuesta a eso, o sea, no es posible equipararlos porque eh, sus mecanismos de circulación y todo son diferentes. No se puede comparar eh, la circulación de conocimiento, la circulación de frente a la, idea de matar o robar. Em, matar, evidentemente no, creo que eso se descarta, no hay necesidad de Ahora, <laughs> robar, que es un símil constante, no es lo mismo porque en, eh, la propiedad sobre bienes materiales, sobre bienes tangibles, está la Digamos, si yo te quito a ti una silla, te la quito, tú no te quedas sin ella. En cambio, en el caso de los bienes intangibles, es que es precisamente parte de su naturaleza, la capacidad de reproducción. Con lo cual tampoco es lo mismo porque si yo tomo tu, verso, tú sigues con él. Incluso cuando tú compartes conmigo un verso, no sé, yo te, hay un eh, yo pocos poemas me sé, pero hay un poeta colombiano que murió hace poco, eh, que es la poeta de niños, y tenía una muy sencilla, do, re, mi, fa, sol, así, sí, sí, mi sol, sí. Yo te la comparto, te la digo, él la escribió, te la digo yo a ti, y, y no, y las tres lo tenemos ahora, tú también ya te la aprendiste de lo fácil que es, y ya está, no es equiparable a robar, es imposible hacer esa equiparación. Que es un delito, que hay un derecho legítimo detrás de esto, digamos que eso es cierto, pero no es equiparable. Y creo que hace falta una discusión mucho más fuerte en términos económicos, sociales y demás, para que sigamos defendiendo una, un mecanismo de criminalización eh, de este tipo de de conductas que estoy segura incluso perjudican eh, cuando se llevan a esos extremos a los propios autores en su relación con el público. Y un autor tampoco existe sin público. Ok, gracias Carolina.